jangan ngirim ya jangan bos gas dari Nora dan udang kirim ya kaya dalane kaya duo kaya bari ana temurung kaya dalane kok ini kaya dari Nora gue ciret ciret mohon dulu dong <laughs>